Roman Connection 1. Mit navn er Carsten Mikkelsen, jeg er museumsinspektør her ved Odense Bys Museer. Jeg er i gang med at lave en udstilling her i den her rodebutik her, der kommer til at handle om Romeriet og Sydskandinavien i jernalderen. Især selvfølgelig med fokus på Fyn og det forhold, som fynboerne på det tidspunkt havde med øh, den romerske verden. Det bliver Gud med Lundeborg, der heroppefra bliver øh, det mest vigtige område i udstillingen, og ellers så kommer det til at handle om, øh, når vi kommer ned til Romeriet, især de øh, grænsenære egne, og det vil være en øh, udstilling, der viser, hvor to forskellige verdener de mødte hinanden i den her periode. Øh, og forskellige, det var de virkelig. Øh, Rom og den antikke verden var noget med lys, det var veje, det var civilisation, Øh, man havde guder og statuer, øh, i virkeligheden på mange måder en verden, som den vi kender os omkring os i dag, med byer, der også minder lidt om de byer, som vi har øh, i dag faktisk. Hvorimod sydskandinaverne på det her tidspunkt, ja, de boede i lærklinede huse og var underlagt et øh, noget køligere klima end det, man kendte nede i, øh, i Romeriet. Det er de to verdener, udstillingen den vil øh, fokusere på, og hvad der sker, når sådan to verdener de mødes. Der vil være fine ting fra Rom, øh, der vil være glas, mosaikker, bronzekar, kasseroller, øh, ting, som, som var hverdagsting i Romeriet, ja, dem finder vi faktisk også i mange tilfælde heroppe sydpå, i øh, Skandinavien, øh, i det fynske område blandt andet, er der gjort rigtig mange fund af romerske genstande, men her der får de en helt anden betydning. Her bliver det til gravgods, og det bliver til statusgenstande, som har været med til at tegne tidens elite og været med til at forme den måde, samfundet så ud på. To verdener, der mødes, Roman Connection, øh, Rom og Sydskandinavien i jernalderen. Udstillingen, særudstilling, åbner øh, lige op til vinterferien i 2015 og vil så stå her på museet de næste øh, 8 måneder og lukke igen ultimo august 2015.